U svakom trenutku, za svaki novi izazov kojim nas život iznenadi, važno je dobro procijeniti svoje mogućnosti i sposobnosti. I važno je da svi budemo na neki način odgovorniji, ali i da preuzimamo odgovornost. U smislu, ukoliko obavljamo neku djelatnost, neki posao, bilo šta, pre, na sebe brigu o nekome, da budemo maksimalno odgovorni i posvećeni tome kada više ne možemo, ne znamo, ne umijemo da kažemo ne znam, ne mogu, ne umijem, nađite ko može. A, ne da foliramo i sebe onda i druge i, i da napravimo puno veću posljedicu nego što bi to bilo da smo možda na vrijeme rekli vidi ja stvarno se ovo ne razumije. Ljubav prema sebi, a onda i ljubav prema drugima. Oduvijek je bila najjači pokretač i najljepši motiv za činiti dobro. Jer kaže u Bibliji opet čega su ti usta pune je I onda čim ja sebe čujem negativan govor, negativan stav, prepadne se, wow, čime mi je to I evo, to bi moje, moje nekako bilo, kaže, znači, kad bi mi mogli se krenuti, znači, tražiti prvenstveno, mi ne možemo dati ljubav ako ljubavi nema u nas. Ali ako je Bog ljubav, koji želi dati svoje ljubav izleti u naše živote, onda mi imamo pristup neiscrpnom izvoru, izvoru života. I ako mi crpimo odatle, lako izaći van i ljubiti bližnjega, pa čak i onoga neprijatelja koji je, koji je pored tebe. Ali kad sam takav, onda možda imam priliku da ih neko, nekoga ispomenu. Tako da evo, to, to, je nekako što ja vidim da, da, da kad bi mi bili fokusirani na svoje stanje i ono što mi dajemo vani, da bi to moglo mijenjati cijeli